<laughs> nodon lekin bizni hech kimdan sirimiz yo'q nimaiki ish qilmaylik shariatga binoan qilamiz gapingiz to'g'ri qospacha shu bir narsaga hayronman xo'sh sizlar nima ish qilsalaring qonunga to'g'ri kelaveradi ya